下来给文老太君贺寿。文老太君，福如东海，寿比南山呐！来，姐夫。嗯？苏叶，你是什么身份，也配坐在我们旁边？赶紧离开，不要打扰了我们的兴致。文少北，祖母亲口吩咐，让我姐夫参加寿宴。 你要是不服，当面和祖母说去。你，哎哎，咱们聊咱们的，当这家伙不存在就是了，犯不着为了一个废人，忤逆老太君。据我所知，此次寿宴如此大操大办，其中别有缘故。我也听我父亲说了，近日广陵城内谣言不断，说。 我文家不出十年，必将出名三大家族。长老们这才借了老太君大寿之际，宴请城中的大人物。也不知今日会有哪些大人物降临啊？这就得看大伯父和二伯父的能耐了。至于三伯父，哼，不说也罢。哎，哎呀，人家女儿还坐在这儿呢，你却来嚼人家舌根。 实话实说罢了。三伯父说好听些是为人中庸，性情敦厚；说难听些，若他不是我文家嫡系，谁认识他呀？凌雪，人遇事或可风平浪静，但那是无可奈何的情况。没道理，人在屋檐下，却还来毁谤主人。 温少北说的可尽兴，要不要我请大伯父他们下来一起听？我我倒要看看，身为旁系，在这样的场合如此议论主家，大伯父他们会如何做？道歉，我我错了。 做的不错，姐夫，这感觉好极了。为人处事，借势而为也是一门学问。只是借来的东西，也只能应付一时，终究不长久。姐夫，我明白。若是大伯父在这儿，又何须借势？倚仗他人，终究不如自己强大起来。嗯。是啊，你也来了

携子黄贤俊前来贺寿，快快有请。哈哈哈，今日老太君大寿，我专门带了我儿子前来贺寿。 这个苏毅，竟敢在黄族长面前这般失礼。 <coughs> 苏毅，苏公子。 来祝寿，啊，正是。嗯。 <laughs> 皇兄大驾光临，有失远迎。快随我入席说话。来，如此我就却之不恭了。 这边请。嗯。啊！皇上，请来我这里就坐。你是个什么东西？啊？快走开！ 碍了大爷的眼，苏苏兄我能否坐在这里啊？今日你是客人，而我不是主人，你随意就好。 族长李天寒携子李墨云前来贺寿。啊哎，苏兄，据我爹爹说，这李家和你们文家向来不对付，啊，此番这老李头只怕来者不善呢。苏兄，吃你的。 <laughs> 李某来迟了，今日老太君大寿，文家高朋满座，岂能少了我李某人？啊，对了，我不请自来，文兄不会怪我吧？啊，岂敢，来者是客，请上殿一叙。 父亲先入席，嗯，而看见一位故人，打个招呼便来。呃，师弟，许久不见了，你谁？ <laughs> 装啥也没用，像你这种人，根本配不上林昭。嘿，这家伙也太可恶了！是你姐姐魅力大。李墨云这家伙喜欢林昭姑娘，早就不是什么新鲜事了。早前还放话说，此生非林昭姑娘不娶。 不过他哪里配觊觎嫂子？冲他刚刚那句话，就该狠狠掌嘴。你这是怂恿我去收拾那家伙？嗯，我我只是觉得这人对苏兄你如此不敬，我苏兄误会了。李天台，我看你是失心疯了！ 嘴巴一碰就要我文家一半的药草生意。今日是文家祠寿宴，李兄若是有心贺寿，什么事都等到寿宴后再说。待会儿还有不少贵客要来，文某可没有多少功夫和李兄商讨事情。 <laughs> 贵客？你文家如今的境况，谁还会来？ 文兄，莫不是想说城主大人？啊，是了。听闻二长老此前多次前往城主府，想来是去递请帖的。只可惜，都被拒之门外了呀。诸位放心，李某今日来只为了解决两件小事，事情一解决，李某立刻就走，断不会扰了诸位的雅兴。开口就要我文家一半的生意，李兄也不怕撑死。 文兄误会了，文家让出的份额，我李家自然不会独吞。我早已经和皇兄商议过了，这些份额我李家仅占六成，余下都是皇兄的。文兄不必替我担心。皇兄，此人所言当真？我没有，别瞎说。你听他放屁。皇兄，你这是什么意思？莫不是忘了我们之前的约定？哼，什么约定？说笑罢了。谁曾想你却当真了。 李兄，我好心提醒你一句，人心不足蛇吞象。今日是文家老太君寿宴，你最好收敛一点。罢了，此事暂且不谈。再说第二件事，云儿，你来说。晚辈倾慕林昭姑娘已久，听闻林昭姑娘对苏毅深恶痛绝，二人不过名义上的夫妻，因此晚辈希望文家的各位长辈能解除这门婚事，将这赘婿逐出去。 当真是红尘扰人，以后还是要找个机会和文林昭了了这段夫妻关系。只是在此之前，文林昭依旧是我的妻子。魏征阳，李慕云，作死！此事倒是合我心意，只是哪有这么简单？若非是母亲亲口定下林昭和那苏毅的亲事，我等早将这吃白饭的赘婿赶出去了。此事，老身今日便可给李族长一个回复。 无论谁来，这桩婚事也不能解除。哼！哎呀，李天寒，让你儿子趁早死了心，不要再打文林昭的主意，否则大难临头，悔之晚矣呀！黄叔叔，你该不是想说我连那苏毅都比不了吧？哎，何必自取其辱？黄兄所言不错。 人家夫妻的事儿，你一个外人插什么嘴？聂北虎，你又是什么意思？文家被城主大人拒之门外，你身为城主府禁卫统领，为何会出现在这里？我不与你说，自有人与你说。啊！ <laughs> 看那李家如今怎么恐！ 聂统领的意思，今日是文家老太君大寿之日，你和你儿子识相的，赶紧离开，省得扰了大家的兴致。呃，傅大人，您怎么来了？自然是为老太君贺寿来了。阿胡，这是傅某的一点心意。李兄，我的话刚才已经说得很明白，不要再执迷不悟，快带你儿子离开吧。哦，打扰了。 李某告辞。啊，傅大人、聂大人，先入席吧。入席就不了。傅某此次前来，主要是替一位贵人跑腿。两位，这是一位贵人嘱咐我送来的，还请转交给苏毅夫妇。 记住，这锦盒只有苏毅夫妇才能开启。啊，是。小夫人带女儿和女婿，多谢城主大人厚爱。我不过是替贵人跑这一趟，当不得谢。阿虎，你留在此地待我祝寿。傅某另有要事，先行告辞。苏公子。 傅某先行一步。这这是怎么回事？城主大人怎么会认识这个废物？苏毅，老太君，晚上寿宴完了，让苏毅到花明堂来见我。嗯。 说，老太君这么晚叫我过来，有什么事？什么事？今日寿宴上的一桩桩一件件，你别说是忘了，三少爷。别人或许会以为傅山、聂北虎是冲着灵昭这丫头来的，我可不会。 三少爷，莫不是忘了？一年前你入赘文家时，你父亲让我转告你的话：胆敢以玉京苏氏之名行事，必诛之。所以老太君是以为，我是用玉京苏氏的名头邀傅山他们前来赴宴的。哼， <laughs> 难道不是？若非皇都玉京四大家族的苏氏之名。 他们怎会搭理你一介废人？你的想象力实在有些匮乏。再者说，你算什么东西？不过昔日在苏红礼身边服侍的一名奴婢，也配让我出面邀他们前来？你，你怎敢直呼你夫君的名讳？你，三少爷。 老身劝你还是安分些。你可知这是何物？这是你入赘文家时，你夫君赐下的元符。捏碎此物，便是武道宗师也难逃一劫。元符。 老太君，你非修行中人，能活这把年纪全凭运气。我也劝你一句，安安分分惜福养身。我与苏家的恩怨，不是你一个奴婢能掺和的。今日之事，你若要往苏家通风报信，尽管去，我不介意叫你瞧瞧，你文家掺和进我与苏家的恩怨之间，是个什么下场。 不过，区区一个下位面的小家族。但是，叶宇飞是我这一世原身的生母，她之死，是苏毅的执念，自然也是我的执念。待时机成熟，还是要去玉京一趟。若我所猜不错，害死叶宇飞的，应当就是这一世所谓的父亲苏红礼。真是红尘扰人呐。 怎么了？这么晚还不回房去？姐夫，我有话想跟你说。嗯。七天前是我和父亲、大伯他们一起送姐姐去天元学宫的。我本来想通知你的，可娘不让。还有，我听说那魏正阳说了些荒唐过分的话。姐夫，你千万别跟那种小人一般见识。我最了解我姐。 他虽性情冷淡，可绝不会做过分的事情。这世间的佛门菩萨，我见过不知凡几，可如你这般善良的，还真没几个。姐夫，你当真没有生气？你呀，就是成天担心别人的事情。你姐姐与我，本就是被迫成婚，她心有不甘、怨恨我都情有可原。至于其他人，管他们做甚？ 你多想想自己吧。前几日忘了给你准备生日礼物，这是一门吐纳呼吸的功法，虽谈不上顶级，却是我精心挑选最合适你现阶段修炼的。你坚持修炼，年终大比跻身前十都不在话下。真的？骗你做什么？你记下这门功法后，切记立刻将此书烧掉。怀璧其罪的道理，不用姐夫教你了吧？我一定好好修炼。 绝不辜负姐夫你的苦心。夜深了，快回去吧。 白饭的，出来见我。找我有事儿。今日你也听见了，富山大人送了一份礼盒过来。宴后，皇室的族长黄云冲也送了一份九叶王参过来，指明给林昭和你的。老太君吩咐了，说既然是送你们夫妻的，自然有你一份只有你自己那一份啊。 九叶王参，这倒是巧了。正确药材修炼，倒解了燃眉之急。既如此，你先将文林昭的那份挑了去，剩下的给我吧。哼，还算你有点心，没白养你一年。对了，如今你总闲着也不是个事儿。我想了想，我们家在青雀街上有一间医馆，今后我打算让你接手医馆的生意。这又是为何？ 你别多想，只是给你找个事儿做。每月你必须给我上交一千两的银子过来，少一分都不行。那我要是赚取超过一千两呢？哼， <laughs> 你要真有那个能耐，我也不占你便宜。除每月定规的一千两，你能赚多少，全都归你。好，就这么定了。 看，哎呀，儿啊，你要是能跟在苏公子身边，给苏公子端个茶、递个水，就算是从我们这个小城小族的阶级里跳出去了。可。 可他不理我，他赶你了吗？没有。那你怂什么？盘他！拼了！万物皆可盘，盘完就算完。本少爷打娘胎里出来，还没这样上赶着讨好过别人。端茶递水，端茶递水岂能显出本少爷的能耐？ 你这是？ <laughs> 苏兄，好巧，好巧啊！你也在？况且，你胆敢窥伺我的行踪？ <laughs> 哎，桑老板，桑老板，今天医馆打烊了。慢着，今天不打烊。哎，你谁啊？ 你们的新掌柜，哼，门还没进就把自己当个人物了，哼， <laughs> 就怕您屁股还没有坐热就要滚蛋喽。来，苏兄，这种事儿我擅长，我来。 没长眼睛！本少爷还在这儿，你就敢这么对我苏兄说话？啊！苏苏怡，你敢攻击外人，我要告诉文二爷！啊！ <laughs> 再说一遍。 今日起，你不必再来杏黄医馆了。哼，姑爷，你这是什么意思？哎呀，今天起，我苏兄就是这杏黄医馆的掌柜。你们若想继续干下去，最好不要和我苏兄作对，否则。 别怪我心狠手辣，一个什么都不懂的赘婿，有什么资格当我们的掌柜？胡管事，小是任由他胡来，咱们杏黄医馆迟早要关门。 怎么说？我是掌柜，我的店，我做主。你若不服，现在也可以走了。对啊，这医馆关不关门关你们什么事儿？用得着你们在这拿着奴才的月钱操着主人的心？大夫呢？今日怎么不见一个大夫坐堂？别告诉我今天他们碰巧都有事。可不就这么碰巧？既然没有大夫坐堂，要不今日先关门？ 照常看诊，我可以接治病人。吴广斌，吴老先生呢？啊，吴大夫有事，今日我坐堂。哎呀，嗯，下一位。 吴大夫不在，怎么不早说？耽搁我时间。哼，下一个。 下一个。哎呦！今日三位大夫都有事，啊，是我们新掌柜的坐诊。谁都好，只要能治我的病，最不济也不要药死我，叫我少受些痛苦。老人家说哪里的丧气话？可是近日夜咳不止，体乏神困，时常会感到恶寒剧痛。 哎呦，掌柜的说的正是啊，还请掌柜的救命啊！老人家无需担忧，不过是肺脏有些小毛病，加上年老体衰，才出现此等病症。我给你开一剂药，好好调养就是。啊。 这药方深谙君臣族使之理，怎么像是行医多年的名家所开的？照着方子抓药。呃、姑爷，先前是小的小觑了您的本领，还望恕罪。工作时间禁止闲聊。啊。哎，哥，你还真会看病啊！ 我懂，工作时间我闭嘴。下一位。 地方这么破，怎么住人啊？苏兄，我在附近给你置个宅子吧。你要多大的？三进的够吗？陈旧些无所谓，这里幽静，我很满意。只是，这里恐怕发生过一些不好的事。呃，不好的事，俗称闹鬼。嗯，只怕。 已经染了人命了。嗯，也这个闹鬼这个苏兄，那什么，我可能来不了这个。这个不用你来，我自己来处理。那就好，那就好。苏兄，你在笑什么？ 没有，我想起高兴的事情。你明明在笑我，你都没停过。 苏兄啊，你看天色也不早了，我留下也帮不上什么忙，我就我就 <laughs> 出息。行了，没你事情了，你回家吧。哎，呃，呃，苏兄啊，我我真不是害怕，主要是这个啊，对我修炼的功法不擅长这个。 真不是害怕啊！哎，呃，苏兄，那那我明天还还能过来吗？啊，开门做生意，你不嫌医馆晦气，想来就来呗。 <laughs> 你要是有心帮我，就去打听一下，这广陵城中谁家最擅长铸造兵刃？哎，这个好办啊！这广陵城中的炼器铺子都是我黄家的产业，哥，这事儿交给我。 你保管放心。嗯。哎，这井竟然被封上了，想来早已有人察觉此间的问题，却没人跟我提醒，哪怕一句。 当真是今世不同往日了，什么阿猫阿狗都敢来算计我。父亲，我听说苏毅那混蛋才第一天接管杏黄医馆的生意。 就敢公然打我们的脸，将我们的人赶走了。什么大事？秋后的蚂蚱蹦跶两下，随他去。父亲，哼，他如今就住在杏黄医馆后面的院子里。那院子早年出过一桩惨案，我重金请来一位游方道士，才知是有鬼物作乱。 便让那道士将鬼物封在一口水井里。那吴道士说了，只要没有活人住进去，那鬼物就不会再出现。啊，那如今这苏毅住进去，岂不是必死无疑？哼。 别着急，就好了。这才是第一下就受不住了，真是不成气候。 只是普通的柳条，虽然刻着阴血之物，但沾染过人血的鬼物，怎会如此不堪一击？啊！啊！啊！先生饶命，小女不敢害人性命，如此也是无奈之举。 原来只是个最低级的阴魂，我问你答，敢有一字虚言，定斩不饶。小女不敢。这些年，你一直依附在这老槐树中。回禀仙师，正是如此。我观你阴魂纯净，并未沾染血煞。那这庭院中的血煞？ 是这小玩意儿，想来庭院中的血煞之气，便是因这东西而起。这些鬼尸虫是由谁炼制和控制的？ 你只有一次机会，把你的来历还有你知道的，一一说来。如果让我满意，我便给你指一条活路。回禀仙师，小女，小女只记得自己名叫清婉，自有意识起就在一个名为吴若秋的道士手中。他用秘术将我禁锢在此，说只要我听话，以后就会放我走。吴若秋。 他将你一个不堪大用的阴魂囚禁于此做什么？他，他让我吓唬人，说只要有人来，就让我去惊吓对方。他圈养的鬼尸虫就会冲出来，将活人的精血啃噬殆尽。上百鬼尸虫，除非修为高深的武者，谁能幸免？何必还要多此一举来吓人？想来，不过是哄骗这阴魂的托词。据我所知。 此地早已荒废，无人居住。吴若秋就不担心那些鬼尸虫饿死？不会的，他每隔三天就会抓一些活人过来，投喂给水井中的鬼尸虫。 <laughs> 原来如此，他要的就是此地荒废，如此才不会让人发现他的勾当。上一次来是什么时候？前，前天。先师，若我没记错。 他今晚丑时就会来的，这倒是赶巧了。你可知他修为如何？我记得他说过，他是聚气境通窍层次修为，用不了一年就能尝试去开脉。武道有四重境界：搬穴、聚气、养炉、五漏。聚气境作为武道第二境，有通脉、开窍、化罡三个层次。在这广陵城中。 也只有傅山、聂北虎和三大家族的族长，以及一些老辈人物在这个层次。如果只是聚七境的角色，倒也好对付。你先回到槐树中，当做什么也不知道。等我收拾了吴若秋，再来决定你的去留。多谢贤师不杀之恩。 我如今是搬血境第二重炼皮层次圆满的修为，正常情况下，全力以赴应付聚气境的人物不成问题。但是这吴若秋是一名邪修，手上阴毒的鬼道秘术，只怕不少。 有一点点底牌了。 死主人了！啊，是谁？这是谁干的好事？我蓄养多年的鬼侍虫哪里去了？自然是我干的这替天行道的好事。吴若秋，你总算来了。你是谁？ 怎么会知道我的姓名？啊！那些鬼石虫都被我杀了，不然怎么叫替天行道呢？哼！区区斑血境的小儿也敢大言不惭？你也不用在这里和我虚张声势。 将你师傅叫出来，我倒要问问他是如何教训弟子的，如此没有礼数。我还真不知道，这世间有谁能当得了我苏某人的师傅？小娃娃，你再不将你师傅请出来，可别怪吴某人不客气。今日苏某倒要见识见识，你一个聚气境的小角色，要怎么不客气？ 玉器为剑，你，哼！ 给你找一条死路。 三尺剑气，能把我怎么样啊？哼， <laughs> 怎么样？我有一剑，万星河，好，惊天覆地。 凡尘， <laughs> 小子，是我小瞧了你。可你就算剑意通剑又如何？区区斑血剑，你能斩出几刀这样的剑气？ <laughs> 你的剑出完了。 Нет! 是要替天行道吗？倒要看看你行的是什么道！哼！我本来还在想，和你这种邪修近身斗法实在头疼。正好你披散了这融入我自身血气的真元剑气，我虽在搬血境，无法用真气驾驭外物，难道还驾驭不了我自身的血气吗？哼！ 喂，我今日定要活抽出你的神魂点灯。哼，别急，你的回合刚完，现在是我的回合。哼，我有十万八千剑，见过的，要么是一方教主，要么是剑下亡魂。你觉得你会是哪一类？ 号令，天武传内令，天宇断星恶，天葬可继续。鬼婴出， <laughs> 这是你小子逼我的。我这鬼婴祭奠了六年，助我杀敌无数。今日你纵有千般手段，也在劫难逃。哼！ <laughs> 看来你是后者。啊！啊！不！你真的是白血精！镜，如假包换。呃 是，他们不会放过你。的，即便是这样恶贯满盈的人，流出来的血也是红色的呀。出来！先师，求求您不要杀我，我。 我会唱歌，会下棋，还会写字。我确认一下，你全名叫什么？不是叫大明湖畔的清婉吧？仙师，只要您不杀我，我什么都可以做。我，我叫大明湖畔的清婉也行。算了，当我没说。方才你扶了我一把，一饮一啄。 我本来就该拉你一把，只是你已经修成阴魂，要助你超脱，至少要有元道层次的修为，我现在还办不到。你可愿跟随我？鬼道秘法我也知道不少，可以指点你修炼。将来你修为上去，自行超脱阴魂之身也不是难事。只要公子不嫌弃，清婉愿意跟随公子左右。 你放开心神，我需在你身上留下一道烙印。啊！女皇陛下。 九域神剑的气息，不会错的，是九域神剑的气息。